Всім привіт! Е, розпаковую монітор Samsung 21,5 дюйма IPS матриця Full HD. <clears throat> Прийшов з магазину, хочу розпакувати на камеру для для невеличкої підстраховки. Скажімо так. Да? <clears throat> тут є інструкція, як доставати монітор. Так, підставка. Ну, явно він був відкритий. Такою фігньою, думаєш, заматували? Не факт. Релайс, лайнер. Затримав. Так, якісь наліпки. Окей. Так, це у нас іде блок живлення, так? Да? А ні, він закритий. Окей. Ну, тобто він, в принципі, ось так виглядає. Да, зараз будемо збирати. Так, Чікс. Перший запуск. О, HDMI, все. А у мене стояла налог. все. Идеально. В принципе, окей.